nah itu terlihat hitam berjumpa kembali dengan channel KVO TV itu channel yang mewas tentang informasi mitigasi gunung api di Indonesia tapi untuk kontra ini ya video-video video saya ini saya fokuskan untuk di ini ya untuk video-video tentang Gunung Klot aja dan banyak juga sih yang request tentang uh, misalnya Gunung Arjuno gitu ya Gunung Semeru gitu ya gitu atau yang di Gunung Lamongan gitu ya berhubung karena saya masih statusnya masih sebagai PNS aktif jadinya kami istilah saya sendiri tidak bisa bebas gitu ya berpergian ini saya berada di jembatan Glodak gitu ya biasanya itu dalam kondisi hari-hari libur gitu sepeda motor itu berdirinya di sini gitu ya dan ada yang bisa juga yang ngecek dari sini atau yang dari bawah sana atau yang berjalan kaki juga dari sini gitu ya kali ini saya akan membahas tentang fenomena pada tahun 2014 ya tepatnya sekitar bulan April gitu itu masyarakat di sini itu di apa ya istilahnya bukan heboh ya mereka tuh terheran-heran gitu karena di beberapa sungai yang berjarak kurang lebih tiga setengah kilo sampai 4 km dari pusat letusan atau dari Danau Kalah Gunung Kelut mereka itu menemui kalau pas lagi hujan gitu ya mereka itu menemui seperti apa mereka menyebutnya abosan gitu atau bagi kami itu sebetulnya itu letusan sekunder gitu letusan sekunder itu adalah letusan yang diakibatkan uh, oleh dari hasil letusan Gunung Kelut pada tahun 2014 itu yang masih tertutup atau tertimbun yang di sekitar sungai itu ya itu tersentuh air kalau material panas itu terkena mat yang beda beda beda suhunya maka seperti eh, terjadi letusan itu ya letusan sekunder gitu proses pendinginan dari material hasil letusan gunung contohnya yang ada di gunung kelut itu ya eh, material yang masih bersuhu tinggi itu bisa untuk proses mendinginnya bisa sampai berbulan-bulan contohnya seperti di lahar kali putih yaitu yang sekitar di, di sekitar di wilayah sebelah selatan lereng Gunung Kelut pada waktu itu sekitar bulan April atau bulan Mei eh, itu kami mengeceknya ke sana itu suhunya masih sekitar antara 97 sampai 101 derajat celcius itu itu yang berjarak lebih kurang tiga setengah kilo sampai 4 km dari uh, puncak ya atau dari kawah Gunung Klut dan pada saat itu masyarakat di sekitar sungai itu memanfaatkan pada waktu itu seperti wisata dadakan yaitu mereka mendirikan bilik-bilik untuk uh, itu ya air panas memanfaatkan air panas padahal air panas itu eh, berpotensi untuk terjadi letusan sekunder dan contoh letusan sekunder itu bisa dilihat eh, uh, seperti video ini yang saya ambil pada waktu ini adalah secondary explosion di bantaran sungai Jenglong gambar ini dilihat dari jembatan Glodak tanggal 22 April 2014 itu terlihat secondary explosion membawa material yang itu hitam ketinggian kira-kira sekitar 50 meter tetapi dari sini tidak terdengar suara gemuruh Nah itu terlihat lagi material hitam. Suara gemuruh ini adalah bukan dari secondary person akan tetapi dari suara gemuruh guntur. Karena di lereng Kelut saat ini habis terjadi hujan yang sangat deras sekali. nah jadi terlihat hitam sekunder explosion ini terjadi setelah erupsi gunung lut tanggal 13 Februari Mm-hmm. terima kasih sudah menonton video-video kami ya semoga eh, video-video uh, kami itu memberikan informasi ya yang bermanfaat mungkin kalau ada kritik dan saran silahkan gitu akan kami tampung gitu dan untuk kedepannya untuk video-video ini yang lebih ber apa ya lebih informatif gitu terima kasih dan kami tunggu saran dan kritiknya